好きってやっぱ最強さあ青春まき散らして恥をかいて泣いて学んでならライバル蹴散らしてけして打ち込むもの胸を熱くさせるもの むしゃらな思い一つ持ってけ届かなくてやるせないこと胸が締め付けられることもうがむしゃらじゃなきゃ味わえないだろうライド失恋だって人生にはスパイス失敗だってあるそのライアローあは大げって声を上げて喜べ僕たちはど真ん中大好きってやっぱ最強を探せ 出して恥をかいて泣いて学んでならないラル蹴散らしてけ大好きってやっぱ最強言いたいやつにゃ言わせとけ食いしばって耐えて学んでならライバル高め合え輝いてよ眩しいくらい が当たり前になってた仕方ないよ苦手なもの僕らそう人間だもの助け合う仲間いつか出会う軽減だって油断してちゃトラップ結構気にしすぎじゃ楽しくないやっぱり好きこそものの上手なれ僕たちはど真ん中 チャレンジならラストはハッピーにね大好きってやっぱ最強照れてる気に巻き込んでけ意地を張ってないでおいでよならないとは照らしてる輝いてよ眩しいくらい 弾む強い胸の音マスクな思いここに大好きってやっぱ最強さあ青春まき散らして恥をかいて泣いて 眩しいくらい